Eh, was mooi stil. 1, 2, 3. Hij loopt. Oké. Okay. This is the Peace Rockers punk band. And uh, eh, we all sing. We and dat is, eh, jouw naam is? Johan Hendrik de Meij. Dat the great big unknown die liever anoniem wil blijven. En dit is Gerberta Uibina Hogerijk. You hear the creepy big on the background. En ik zal er nog een keer doorheen, anders hoor je mij niet, mijn naam niet. Dat is Gerberta Uibina Hoogerijk goed wetten. We gaan zo zingen. We gaan zo zingen. mooie jongen heb ik Geloof ja. je. Ik geloof je. Ik geloof je ook. Let's get it started. Let's get it. Daar komt hij. De beat. Oh, ja, I'm dreaming. Oh yeah. yeah. I must be dreaming. I must be dreaming. Sometimes it's hard for me to wake up. From time to time, yeah. I'm really dreaming. It's hard to just keep going. Now I know I'm dreaming. Let's get off. Make headroom. What you doing here? It's like I feel empty inside without you being here. Except. step you take, I'll be watching you. Every single pa pa da da da pa pa da pa pa pa pa pa pa pa Every step you say. Every move you make, every vow you break, every smile you fake. miss you. I hear the tambourine, yeah. to me. You belong to me. I'm a fool hearted. I'm a fool hearted. With every step you take. With every step you take. Every move you make. time. you. Whoa, peace, Workers Band Forever. That's us peace, three. Peace Band Forever. Waarom gaat die door? <laughs> Dat was Sam Smith. Nou, nou, zaten er helemaal in. ik had nog een toevoegend gedicht eraan. Ja. Uh, ik heb het geschreven toen iemand zelf een poging had gedaan niet mislukt was. Je hebt je ook ge Hij neemt nog op, hij neemt nog op. Oh, je gaat er nog Dat is ja. Ja? Dat past hier nog bij. Ja, dat, is de laatste toevoeging, denk ik nu of zo. Hij lag op de grond zelf een poging, en ik gaf hem een boek. En het is een mooi boek en ik had voorin een gedicht van mijn hand gezet. En het boek heette Hans Bouma. Het boek was van Hans Bouma. Ja. En het heette Vriendschap is gelet hebben. En ik heb voorin geschreven dit. Deze, let op people, let op people. Dit is voor jou als jij met die gedachten zit. Oké. Om dat te doen. Voor jou hoe leeg ook je bestaan. Laat het toch niet gaan. Denk niet, het is niets van mij. Nee, jij hoort er ook bij. En daarom, en ik zou het nog even zeggen, stel, jullie bent nog niet overtuigd dat jullie dat niet moeten doen. I ah, will missing.